راز و رمز موفقیت در زندگی چیست؟ تلاش کردن مهمتر از داشتن ویژگی های شخصیتی برجست است. رازهای موفقیت در کسب و کار موفقیت نتیجه تلاش و پشتکار مداوم است. همراهان گرامی برای همکاری و همراهی با من لطفاً کانال استار میدیا رو subscribe کرده و زنگوله را فعال سازید. گرامی سلام وقتتون بخیر راز و رمز موفقیت در زندگی چیست؟ معنی موفقیت در زندگی ممکن است برای همه افراد یکسان نباشد اینکه موفقیت در ذهن شما به چی معنی است ممکن است با معنی موفقیت در نظر سایر افراد تفاوت داشته باشد اما موفقیت توانایی افراد برای رسیدن به اهداف و دستیابی به مقاصدشان است خوشبختی و موفقیت به شیوه های مختلف وارد زندگی افراد می شود. برخی از افراد هستند که وجود شانس را در زندگی تقیید می کنند. کودکانی که در خانواده های مناسب پرورش پیدا می کنند و احتمال زیاد وارد مشاغل خوبی می اگر آنها وارد دانشگاه مناسب شوند با افراد مناسب برخورد کنند قطعا خودشان هم موفق خواهند بود. هر قدم موفقیت آمیزی در زندگی می تواند فرصت های بیشتری برای افراد ایجاد کند. در برخی از شرایط ویژگی های شخصی مثل جذاب بودن و با استعداد بودن می تواند مهم باشند. هرچند این ویژگی ها تضمین کننده موفقیت نیستند اما می توانند به فرد مورد نظر در رسیدن و موفقیت کمک کنند. با این وجود اضافه کردن چنین ویژگی ها در صورت نبود کیفیت های دیگر زندگی تاثیر و تفاوت چندانی نخواهد داشت به عبارت دیگر داشتن چنین مزایای مانع از این نمی شود که سایر افراد با شما به رقابت نپردازند همراهان گرامی برای همکاری و همراهی با من لطفاً کانال استار میدیا رو subscribe کرده و از زنگوله را فعال سازید. تلاش کردن مهمتر از داشتن ویژگی های شخصیتی برجسته است. یک کیفیت مهم ذهنی و شخصیتی وجود دارد که در تعیین موفقیت فرد مهمتر از سایر موارد است. این موضوع شخصیت فرد مورد نظر است موفقیت نهایی بیشتر از هر چیزی به تلاش فرد در شرایط ناامیدی بستگی دارد اینکه یک نفر چگونه در شرایط سخت برای خود ادامه میدهد من سالها و سالها برای افرادی کار کرده ام علیرغم داشتن مزایای همچون پول و سلامت خوب با شکست مواجه شدهاند افرادی را دیدهام که از لحاظ جسمی معلول بودند و شاید بیماری ذهنی و یا جسمی داشتند اما با وجود تمامی این موانع باز هم با موفقیت های چشمگیری دست پیدا کردند در میان این داستان های افراد موفق مردی که نتوانسته بود به خوبی به ادامه تحصیل بپردازد و پشت سر هم به کسب و کارهایی که ایجاد میکرد شکست خورده بود اما بعدها با کمی تلاش و پشت کار و موفقیت بزرگ دست پیدا کرده بود رازهای موفقیت در کسب و کار من مرد را به خاطر دارم که سه سال از زندگی خود را در بیمارستان روانی بستری شده بود اما در یافتن شغل مصمم بود و بعد از چند ماه توانست پیمان یک مکانیک مشغول کار شود با که دوستش داشت ازدواج کرد و حالا دو فرزند دارد من زنی را به خاطر می آورم که مشکل یادگیری داشت و همین امر باعث می شد در مشاغل خود با شکست مواجه شود او در نهایت با تلاش و پشت کار توانیست در یک شرکت آرایشی مشغول به کار شود هر نویسنده موفقی در زندگی خود با شکست های مداوم دست و پنجه نرم کرده است بیشترین رئیس جمهوری های بزرگ در کمپین های تبلیغاتی قبلی خود با شکست مواجه شدند من زنی میان سالی را میشناسم که خودش را باور نداشت و هیچ علاقه به خود نشان نمیداد اما بعد از ملحق شدن به گروه کلیسا و به کمک سایر افراد توانست هم خود و هم دیگران را دوست داشته باشد و برای موفقیت دیگران تلاش کند هیچ انسان موفقی براحتی و موقعیتی که در حال حاضر دارد نرسیده است موفقیت نتیجه تلاش و پشتکار مداوم است افرادی که در زندگی خود به موفقیت رسیده اند دست از تلاش بر نداشته و ناامید نشده اند. تشکر از توجه و همراهی شما موفق و شاد شادکام باشید.